Hey guys, dito kami ngayon sa Peri Peri para kumain dahil kahapon hindi kami siya masyadong nakakain. So ngayon bawi ng kain. <laughs> Mabawi kasi kagabi pagdating namin sa ano sa hotel, tulog agad kami. Andun mo rin pa naman tayo ginawa. Ay, oo, nag, ano, nag-vlog pa nga tayo. Pero nagtimpla kami ng kape, nakalimutan namin yung kape, nakatulog rin kami. <laughs> Nung umaga, nag-breakfast kami, buffet, kaya lang hindi din kami gano'n nakakain kasi medyo nagmamadali kami dahil may kailangan gawin. Kaya ngayon mabawi kami. So, ito yung mga in-order namin. Actually, pare-pareho kami. Dahil walang wala yung rib plate. So, we ordered pork belly and then we have here, ano? Chicken skin. Chicken skin. Yan. And then this one is? Calamari. Calamari. Yan everyone! We're back in Brentwood Suites at kung mapapansin nyo, in our past vlog, actually, in our December 8 vlog, uh, dito kami nagstay para sa aming um, wedding preparation. Ngayon, nag-decide kami ni JT na extend ang aming stay dito sa Brentwood Suites because we noticed that it's a really good place. Tanan! Nagpalit din kami ng room at binigyan kami ng isang, what's this? king size bed. Okay, here's the first cabinet and they have here a safe box. And then the other one ay yung ng mga bags namin. Kanina pa kami din JD dito. Ayan naman. Okay, and we have there our shoes. Itong plastic na to ay para sa slippers na to. Two pairs of slippers. Ito But actually sa room namin the past few days, um, kailangan mong i-request yung sleepers. So, siguro may mga instances na kapag walang sleepers, kailangan mo na lang i-request. Tadaan! Simple lang. They also have this complimentary bottled waters, the instant noodles. They have this one for coffee. Nakainom na kanina si JT. Taran! This sofa. Dahil gusto namin ng i-vlog. So, hindi pa talaga namin <laughs> nagagalaw itong area na to. Dito lang kami nagstay ni JT kanina. They also have this cabinet. Charan! Walang naman. that's <laughs> basically all in this room. So that's for our room tour. And I'll go to the next video. So, sa first page na aming guestbook, nilagay ko lang dito na yung guide na to leave this page blank. But then, somewhere there, <laughs> tigas ang ulo ni Tito Ninong. And then, of course, para lang gawing personalize yung aming guestbook, nilagyan ko rin yung bawat page or actually mga ilang page ng mga photos namin. Congrats! Ingat palagi at magdasal din palagi para sa lahat ng ikabubuti. Wishing you all the best. It was indeed a very special and joyous occasion. Thank you po. Pwede mong akin na lang to. Congratulations, Princess and Joseph. Let God be the center of your marriage. Ay, ito, ito. Ito special, guys. Ah, uh, ito yung malapit kong kaibigan eh. Maraming kalokohan sa buhay. Teka, kailangan ko lumapit. Jeff Lemos and family. <laughs> ulit. <laughs> oh, ah, no need for explanation. Sobrang thankful kami ni JP. At ah. sa wakas natapos din yung paghihirap. Ah, ilang buwan rin yun, no? Sulit lahat. Natapos namin. Sobrang daming requirements. Pero feeling ko, doon pa lang parang sinusubukan na kayo eh. Sobrang worth it. Parang, oh, <laughs> Dahil pa requirements. <laughs> 2018 na naging successful lahat. o <laughs> hindi ako umiyak dahil may camera. <laughs> Naiiyak Iyakin talaga. yun. hindi. <laughs> Tama na. Naiiyak talaga ako. Naiyak siya sa sobrang saya, sa sobrang dami namin Bakit pinagdaanan. ikaw? Naiyak ako. Actually, naiyak ako nung nakita kita talaga doon sa, ano, sa pintuan. Eh. Oh. Na-miss ko siya na, guys eh. Oh, this is it guys. See you next. See you on our next vlog. thank you, thank you, thank you, thank you.